Hum. Miss qui passe é vite. Miss passe vite, le pavé. Le pavé qui s'abonne ici. Bonne de souche. Bonne à l'os. Bonne se não fosse meninas. Vai os imanaqui, grandinho, vai do pulando, pulando baixinho, vou pulando baixinho, vou pulando Ele canta seu molequinho, hum, aqui vai vir, meu povo. Estou com maiorzinho, no mundo, baby. Estou com maiorzinho, no mundo. com contigo. Bonus time of No good.